Also ich freue mich besonders über die Olympia-Kampagne, weil ich den Eindruck habe, dass sie uns zwei Dinge direkt anschauen lässt, die uns ja momentan so ein bisschen paralysieren. Und das eine ist, dass wir sagen, Gesetze sind irgendwie blöd und schränken unsere Freiheiten ein und schränken das ein, was Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen eben umsetzen können. Und da mal genauer hinzugucken und zu zeigen, dass die Gesetze, die wir momentan haben, eben eine bestimmte Form des Wirtschaftens privilegieren und andere schwieriger machen. Eine bestimmte Form von Einkommen zu verdienen einfacher machen als andere. Und einen bestimmten Effekt dann eben sowohl auf Verteilung als auch auf Ressourcenverbrauch hat in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist eine Regelveränderung erstmal nur ein neues Kalibrieren, mit welchem Gesellschaftsvertrag wir zusammenleben wollen. Und das kann man, anstatt sich gegenseitig nur vorzuwerfen, was alles Schlimmes in den Vorschlägen der anderen schlummert, eben auch gemeinsam tun, wenn man anfängt, sich zuzuhören. Und das ist der zweite Punkt, dass wir die Demokratie stärken wollen. Momentan hören wir ja, dass nachhaltige Gesellschaften leider nicht demokratisch erreichbar sind. Also zumindest ist das ja der Umkehrschluss, ähm, wenn man sich überlegt, warum wir das politisch nicht umsetzen können, was wir uns aber eigentlich ja als Ziele gesetzt haben, wie zum Beispiel Paris oder auch die Nachhaltigkeitsziele. Und da wollen wir doch mal sehen, was wir alles möglich machen können, wenn wir anfangen, uns wirklich darüber zu verständigen, worum es eigentlich geht, was wir erhalten wollen, was wir verändern wollen und welche Regeln dann eben die wichtigsten sind aufzulösen und was dann weicht, aber was eben auch wachsen kann. Und das gemeinsam zu tun und weniger gegeneinander anzutreten und uns dabei auf die Schulter zu klopfen und ein bisschen Spaß zu haben, <laughs> anstatt dass das alles wie ein Abwehrkampf kommt. Wir machen Zukunft und das ist doch was ganz Fantastisches. Diese Einladung jedenfalls möchte ich nochmal aussprechen.